Где у вас там лучший столик? Ну там около окна. Хорошо, я не сяду туда. Я пойду за самый худший столик. А вы, э, сука, Джанлука, Васек убийца или официант не гей? Триполейчика. Ну, у вас тут нет в Значит, э, сука там какой-то была. Сука Джанлука? Да. Хорошо, отметил. Отметил? Да, отметил. Я отметил. Что будете есть? я бы хотел его что-то такое, что, не знаю, как бы китайское, французское, русское, типа. Короче, секс. Татары? Ну да. Ну да. Не, ну, давайте да. Э, таких рыбок пожарных, очень вкусных, только поменьше, чтобы были, а, а я возбуждаюсь. И к этим рыбкам давать больших рыбок на гарнир, но их нельзя есть. есть только маленькие. У меня есть предложение получше. Какое? Вложить. Э, Нет. А возбуждаюсь. Татары, сука, татары. Около окна. Русской. Сука, сука, сука.